Hey guys and welcome to my new video. Today we are gonna troll on an English Minecraft server. Attends, mais qu'est-ce que tu fais DarkBow Bah je parle anglais, ça se voit pas. Sur une chaîne française Oh fuck, you are white. It's a French channel. Okay, but this video will be bilingual. Even if my English is very bad. So let's go for the video. Ok, pour finir, j'ai ce serveur. Il y a trois joueurs connectés. Il y a une IP avec un port sans nom de domaine, c'est un serveur survie basique, et c'est un chaos mp Donc c'est une survie ou c'est le bordel, logiquement. <laughs> Griffe, free, on a le droit de grief la map et tout. <laughs> Communauté confortable, ils ont même pas fini la description en plus. <laughs> Donc c'est probable que ce soit un serveur de, de Kiko. Ah ah Ouais, ok. J'ai des doutes sur le fait que ce soit un serveur de, de Kiku. Incroyable, j'ai même un, un, livre dès le début. Waouh Where can we grief, please Première question, parce que c'était effectivement marqué dans la description du serveur. No one can... But it is written on the website. Là, ils sont en train de me mytho quand même. C'était marqué sur le site noir sur blanc. Pas du tout. Pas du tout, c'était pas écrit. Ah On va pas dire qu'on a une illumination. Si. No, it is said, briefing aloud. Ask the host then. Ok. Who is he <laughs> <laughs> Docteur Slush, alors que je n'aime pas le griffe, c'est un peu bizarre quand même que le serveur il s'appelle KOSMP et qu'il n'est pas de griffe autorisé. <laughs> Griffing is not allowed. <laughs> Why? It is the team of the server. ah! Je suis con. C'est marqué grief donc pas de griffes justement. <laughs> Putain. You, Quentin Me, Quentin Yes. <laughs> Ils sont en train de s'engueuler entre eux. Mec, ça s'appelle KO parce que c'est <laughs> c'est plein de de, je sais pas ce que c'est. Assez fait. non, parce que c'est un serveur anarchie. Tu es un crétin. Ah merde. je me suis accroché. Non I'm not a Dark Darkbow. Yes. si tu essayes de faire l'anarchie, Ouais, qu'est-ce qui va arriver Je vais te... <laughs> What is the third dimension I don't want... <laughs> <laughs> to be kicked but I want <laughs> to, know what is the third dimension. We are in the fire dimension. The fire dimension <laughs> Je sais pas ce que ça veut dire fire. ah non, mais voilà, ça veut rien dire. Il y en a une Ok, on est d'accord. La troisième dimension, land. Ok, then drop me if you want. I want to fight the Under Dragon with my fists. Je veux battre l'Under Dragon avec mes poings. Ah <laughs> Est-ce que je peux récupérer ton livre si tu te barres Bah, écoute, pour le moment, c'est pas encore prévu. Tiens, on va essayer de voir si on peut pas... Euh, on peut rien faire ici. <laughs> c'est quoi ce nom de Jésus-Christ Notre... <laughs> notre lente et sauveur Notre prince et sauveur Incroyable. 12 seconds later. Bon, par contre, là, ils m'ont toujours pas dit euh, si je pouvais aller dans l'End. Parce que moi, j'ai envie d'affronter l'Underdragon Dragon avec mes points. Ah Wilderness J'ai fait une épée, vous pouvez m'envoyer dans l'aide maintenant. <laughs> la table de craft moi mais elle servira à rien. Et j'ai même pas de bouffe. <laughs> Il va me taper peut-être dans l'end. Je sais pas s'il va vouloir vraiment. Parce qu'il m'a dit qu'il allait m'envoyer dans l'end déjà. One minute later. Why do you ignore me Pourquoi est-ce que vous m'ignorez Et en plus, <laughs> j'ai mis en majuscule. <laughs> C'est le pire. ça fait genre je crie. Bien trop longtemps plus tard. Hein, par contre, là, ça fait super longtemps que j'ai envoyé le message et j'ai eu aucune réponse. Donc, euh, je vais passer à la manière forte. Très bien. Du coup, je vais vous hacker si vous voulez pas m'envoyer dans friend <laughs> <laughs> Ce qui n'est pas du tout le cas, parce que ça, ça <laughs> imaginez, il y a vraiment des hackers là dans le groupe. it <laughs> No, I will not. ah non, mais non, c'est con. Je vais pas dire que je vais pas, je sens, je vais. Let me find your IP. ah mais je suis con. L'IP, je l'ai déjà. Je suis con. If you wanna go to the end, then go to the fucking gold Ok, merci, je vais pas vous hacker du coup. If you have our IPs, why don't you post them? Parce que je suis gentil <laughs> Non, Kang <laughs> Parce que je suis roi Non, <laughs> Ça change tout le sens de la phrase. Évidemment... Ah, merde Évidemment, je tenais à rappeler que leur IP, justement, je... Elle est publique, déjà de base, donc... Euh, en fait, j'ai eu besoin de leur IP pour me connecter au serveur, donc bon... tu n'es pas gentil Tu es un jack... t'es pas gentil, t'es un crétin qui va sur des serveurs Minecraft, qui emmerde des gens, et qui dit... <laughs> des enfants aléatoires, vous allez trouver. Mais ça veut rien dire ou j'ai rien compris Si tu peux hack, ah, quel est mon IP IP <laughs> Je suis complètement con. Je vais pars dans un délire. j'ai pas son IP, donc bon, hein. <laughs> je peux pas lui donner. What I send you IP No Yes IP Ça n'a aucun sens Fuck <laughs> off, j'arrête. fume. Attends, est-ce qu'ils ont un Discord Oui, ils ont un Discord. After joining their Discord server, prends-toi une vie et arrête d'essayer de... <laughs> et arrête d'essayer d'éloigner des enfants au hasard de leur safety. Je... Je sais plus ce que ça veut dire safety. De leur sécurité. Les gens comme lui sont vraiment des merdes. <laughs> je suis l'autre. Je garde l'IP du serveur sur moi à tout moment. Comme ça, je peux la donner à mes amis. Très bien. Vous m'entendez avec ma voix modifiée actuellement. Oh Ils ont un vocal, ils sont dans le vocal. Je peux essayer d'aller les rejoindre et on va voir ce que ça donne. Hello? Hello, Darkbow. Oh, Hello. Oh yeah, he's got a voice changer. danger. No, it's my it's my voice. Get out. Get out. He sounds <laughs> he sounds high. To be honest, this Dark Bow guy is kind of getting on my nerves. Should we just get rid of him? Ban. Who's Max? Ban. I just want to to fight the Under Dragon with my fist. Are you French? <laughs> Dieu. S'il te plaît, non Ah, merde Yes, <laughs> I fait... Les Français sont victorieux. Ah! The fact that you didn't understand what I said just proves that you're not French. No, no, je suis français, mais j'ai pas compris ce que t'as dit. Oh, okay, cool, he is French. I only know like one sentence, and it's Les Français sont Victoria. Ça, ça veut rien dire ta phrase. Your sentence doesn't mean anything, I <laughs> think. Maximus, are you Dark Bow? Yes, yes, I'm Bow. But I will not annoy you uh, anymore. Uh, it's just, uh, I was trying to troll people on servers. Bro, you have the thickest French accent I have heard in my entire life. What? I love your accent. It's the right. thickest okay, French so accent I've that uh, you're a troll, right? You're admitting that you're a troll. I didn't hear what you said. <laughs> yeah, yes, I, I went to troll some uh, servers, and uh, it's not uh, to annoy you, and uh, I, am pretty a bad troller, I think. <laughs> but yes, sorry for uh, annoying you. Alright, let's take you. a unanimous vote. I want to marry him. <laughs> I don't want to marry you. Have you not seen my username, bro? Let's take a unanimous vote. What is your username? I'm you Napoleon. Guys think this guy should stay, or do you think he should? Okay, leave? let's start from the he top of the stay. list. Napoleon, what do you think? He can stay. <laughs> Wait, do you vote? I will quit uh, by myself. <laughs> he's got a French accent, therefore he's epic. what do you think? She's AFK. Oh, okay. I think he can stay. Uh, the B man sees muted, but he's still listening, right? B man He can stay. He's from Le Français. Yes. Uh, yes. <laughs> yes. Bug, what do you think? I wasn't here the entire time, so I don't know what's happening. You think he should stay or not? I don't care. Cole, what do you think? All right. As long as you don't cheat or get anybody's IP, then welcome to the server. Oh, no, no, no. Zerak was just earlier from the start. <laughs> I don't know what he just right. said, but that sounds awesome oh, the act was just a lie. The act was just a lie. Ah. Yes. <laughs> I literally take French, but I have no idea what you're saying. And no also, I realized after saying uh, that I will hack you, okay. that uh, I already have your IP because of the server. Yeah, that's not my IP. That's just yes, yes, yes, yes. It's the server IP. Yes. Who just joined and then left? Your mom. Boom! Boom! Boom! Yeah, that was that, Jofist that joined and left. Guys, I think has hacked Boom. Well, I think I will quit the vocal. Have a nice day. Great server and great survival play. <laughs> Have a nice day as well. Have a nice day. Thanks. Bye. Farewell, Bye. Frenchman. And just a thing. Do you accept that I put this on my video or not? Oh, you're uh, recording right now? Alright, yeah. Can I marry you though? <laughs> Shut up now. I don't, <laughs> I don't understand Wait, everything you, you said but <laughs> uh, problem. I want to marry you. No, I will not marry you. <laughs> yeah, what's your channel? We'll check it out later. Uh, it's uh, my username, literally, in Minecraft. It's in French, <laughs> as you can see. He's so wholesome, I swear. yeah, he is wholesome. I regret being mean to him earlier. Yeah. Same. Lol. Sorry for telling you to fuck off. Yeah, sorry. No, no, no problem, no problem. It's oh god. It's great. So uh, yes, uh, have a nice day and goodbye. All right, good night. Bye. Bye. <laughs> c'est trop bien. en vrai, je sais pas si c'était un, bon troll vraiment, mais, le dernier que j'ai fait là, c'était plutôt cool, je crois. Sur la fin, où le gars a dit qu'il voulait se marier avec moi. <laughs> je sais, que mon accent français, <laughs> ça n'a aucun sens. Et les gens qui m'ont dit que j'étais incroyable à la fin. Insane cette merde. Insane. Ah putain, je suis trop content. Au début, j'ai galéré vraiment à trouver des serveurs euh, que je pouvais troll ou des trucs du genre. Et puis, <laughs> j'ai vraiment pas trouvé de serveur de Kiku. Mais c'était quand même plutôt cool à troll. <laughs> du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss. <sighs> Hi again. I'm just saying that I will probably send you the link of the video after after I made it. Alright. I will leave multiple comments on it asking you to marry me. <laughs> no, no, I don't want to marry you. <laughs> Sorry <laughs> for. Wait, I'm confused. What's happening? I want to marry the Frenchman. Okay, so this guy's a YouTuber. He came on the server to Ah! I guess, like a troll video. Yes, yes, my first troll video, but I think it no, was no, not no. a success. It's a success because you met me. Who is this? Napoleon, are you dating Dr. Stump? you got a point. Let's go to another scene if you want. oh, oh sounds <laughs> like a date. <laughs> vc you, vc you, Lord Napoleon. Hello. Hello. So you want to marry me? <laughs> Bro, your accent old. <laughs> to be honest, my English teacher thinks that uh, my accent is so French, but it's okay. And, uh, <laughs> I'm pretty... Uh... You have a very strong accent, I will be honest. <laughs> I'm pretty happy that somebody liked my French accent. nah, I'm, I'm just big into history and I really like French history. Ah, yes, uh, because of your username. Yeah. yep, the Napoleonics, one of my favorite time periods to learn about. Yes, yes. I side with the French, even though they lost. Ah, no problem. So, uh, what is the theme of the dating? <laughs> I don't know, man. I didn't think I'd get this far. <laughs> well, you got here! <laughs> Bro, I'm pretty sure I don't know how I did this, but I am here now. No problem, okay, let's uh, leave. No Do you want to join back? Oh no, they've joined us. What's up? What's happening? We were talking about uh, childs because we want to uh, have childs. Yeah was uh, hoping that you would have recorded what you're doing, Napoleon, so I can use it for a video. No. <laughs> you don't want to know. I do want to know. No, we've been having a good time. <laughs> The French accent man! <laughs> it's like a time, huh? We've been talking about how amazing his accent is. Yes, and we've been talking about the French history and Napoleon. Yes. Wait, so who are you? I am me. He's a Frenchman. Wait, no, like what's his username? I'm a dark boy in game. Huh. He's my mandatory boyfriend. Interesting, interesting. <laughs> Maybe I will put this in an English channel for an English video because the French people will <laughs> not understand that. I don't even know. This is like the stupidest bit ever. Ah, it was great. Great. I think I have to stop recording because <laughs> we will continue forever. <laughs> Wait, you were recording? Stop streaming! Ah, yes, I was <laughs> recording because I didn't stop. you have my permission to put this on YouTube. I don't okay. Care. Send okay, it to me. Okay, send no it problem. to me. Okay, no problem. No problem. I will send it to you. that would be awesome. I will have a lot of job on the subtitles. Bro, I'm single-handedly gonna get you six thousand views guaranteed. okay. What did you guys say? Uh, you'll see in the video. Okay, I will quit. <laughs> and just uh, for information and for question, are you in vocal every uh, evening? I'm in VC often, I guess. <laughs> Okay. <laughs> because I will send you the link and maybe I will get your reaction not in video but just to see what do you think about it. sure. Okay, bye, thank you. See you dude. <coughs> bon, je crois que on va arrêter là-dessus. Minecraft est même fermé, incroyable. Insane cette merde. Oh putain. Ça va être sous-titré tout le long, bordel. J'ai peur. <laughs> Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à mettre des sous-titres en français sur les passages en anglais pour ceux qui parlent bien anglais parce que je pense que mes sous-titres euh, dans la vidéo seront mauvais. Mais du coup, essayez de mettre les vrais sous-titres en anglais. Voilà. Du coup, euh, ça m'a l'air ok et euh, c'était une vidéo bilingue. <laughs> Incroyable. Allez, salut à tous, c'était Darkbo. Tchuss